ねえ、Wi-Fi のパスワード教えて。いいよ。I, はい。L, O, V, E, LOVE。Y, O, U. I love you. ごめん、繋がらなかった。People say I try too hard. People say I come off really awkward. You know I don't mean no harm. trying to